Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un argomento del quale mi è capitato sempre più spesso di parlare con voi nei messaggi e eh, riguarda i tempi di posa dell'ENE e se eh, è possibile in qualche modo riuscire a dimezzare questi tempi di posa dell'ENE e ottenere comunque un'ottima eh, resa del colore. Come ben sapete io ho sempre detto che le erbe tintorie sono proprio una filosofia, un rituale che Mm, facciamo che ha i suoi tempi per darci i massimi risultati ovviamente non potrà mai sposare le esigenze di tutte noi e eh, come ben sapete eh, le erbe tintorie colorano tono su tono quindi se decidiamo di abbracciare questa filosofia eh, possiamo dimenticarci, dobbiamo anzi dimenticarci del pantone X che troviamo mm, eh, mm, insomma della tinta chimica oppure eh, fare dei compromessi per riuscire a mantenere una buona salute eh, <laughs> della nostra chioma quindi in tutto questo ciò di cui dobbiamo tener conto quando valutiamo se possiamo o meno dimezzare i tempi di posa è ehm, praticamente eh, in primis eh, la tipologia di capello sul quale andiamo ad applicare ehm, il mix di erbe tintorio, ossia se i capelli sono porosi o meno, di solito i capelli fini, sfibrati, sono quei capelli che recepiscono meglio il, il colore, mentre i capelli più grossi, eh, di solito i capelli grossi e ricci sono un po' più difficili da colorare e bisogna anche valutare che tipo di colorazione desideriamo ottenere, se vogliamo solo riflessare i capelli oppure se vogliamo coprire capelli, i capelli bianchi. In questo caso probabilmente il tempo di posa va ben oltre la mezz'ora che è necessaria per, eh, dare solo, per mh, mm, evidenziare, per mettere in risalto i riflessi naturali eh, della nostra chioma. Bene, eh, in tutto questo quindi è possibile riuscire a dimezzare i tempi di posa delle neve? Beh, eh, diciamo che qualche scorciatoia ci sarebbe. Ovviamente, come ben sapete, solo sperimentando in prima persona eh, riuscirete a capire qual è il tempo di posa ideale per la, i, i vostri capelli. Non c'è nessuna regola scritta che dica che bisogna assolutamente tenere su eh, eh, le erbe tintorie per 3 ore, per 2 ore, per 6 ore, per 9 ore. Quindi quello che io vi consiglio è assolutamente di, eh, e vi incoraggio di sperimentare in prima persona partendo magari da tempi di posa minori e aumentando fino a quando eh, siamo soddisfatti del risultato ottenuto e in più adesso vi faccio vedere eh, diciamo eh, le cosiddette scorciatoie che possiamo utilizzare per ehm, diminuire i tempi di posa quindi se noi scopriamo eh, che eh, per ottenere un'ottima eh, copertura dei nostri capelli bianchi necessitiamo di un tempo di posa di 3 eh, ore e mezza dimezzare vuol dire riuscire a colorare i capelli bianchi con un tempo di posa di un'ora e mezza come facciamo questo? partiamo dal presupposto che il rilascio del colore delle erbe tintorie è favorito dall'umidità e dal calore che si va a creare sulla nostra testa D'estate niente di più facile, no? Anzi, a volte è proprio un, <laughs> un, un trauma riuscire a tenere sulle erbe tintorie quando fa molto caldo ma eh, il, i capelli vengono eh, colorati facilmente anche con tempi magari di posa minori proprio perché le temperature alte ci aiutano eh, insomma in, nella nostra missione invece eh, d'inverno anche chi soffre di cervicale <laughs> diventa proprio un, un, problema riuscirà a tenere su eh, un impacco umido eh, sulla testa per ben tre ore allora basta, eh, la, la finisco con il mistero e, e vi dico eh, insomma, le possibili opzioni che abbiamo per poter dimezzare i tempi di posa L'umidità non possiamo farci niente, si eh, va comunque a creare, quindi chi soffre di cervicale magari mm, può eh, mm, provare a ottenere una consistenza della pastella che sia più simile allo yogurt greco che non al yogurt classico che è un po' più liquido. Questo per chi soffre di cervicale. Chi non soffre di cervicale faccia l'impacco eh, solito, quindi la consistenza solita per creare maggiore calore, soprattutto appunto d'inverno, dicevo, ci sono varie opzioni. Possiamo utilizzare il fan, quindi mm, una volta che abbiamo messo la cuffia da doccia sulla testa che, dove abbiamo applicato la eh, miscela di erbe tintorie, ogni 20 minuti, 30 minuti possiamo passare con il phon per 2-3 minuti proprio per ridare il calore alla testa e poi applichiamo il solito capello di lana. Un'altra opzione sarebbe la eh, cuffia eh, termica se non sbaglio quella eh, che si trova in vendita sia su ebay che eh, su amazon io vi faccio vedere una foto di, di quella che intendo che praticamente si, surris, si riscalda con, sempre con il phon e questa è un po' più scomoda perché ci obbliga a stare ferme quindi insomma <laughs> dovete valutare voi quale è più comoda, comodo per voi come, come opzione poi Ehm, poi ci sarebbe una, una cuffia termica riscaldabile al uh, microonde e vi lascio comunque il link di tutto, tu, tutti questi articoli, di queste soluzioni, giusto per darvi un'idea anche dei prezzi uh, qui nell'info box del video e potete comunque valutare quale poi l'opzione più adatta alle vostre esigenze. Poi c'è il casco professionale riscaldabile che eh, lo trovate anche su Amazon che è un investimento perché sono all'incirca 200 euro ed è soprattutto per chi ha una casa grande però insomma valutate voi qual è la soluzione più ideale per voi e ho visto che c'è anche un casco riscaldabile Babyliss non so come sia mm, vi incoraggio comunque di guardare le recensioni sempre prima di acquistare qualsiasi di questi prodotti perché comunque le recensioni ci aiutano molto a capire di quanto sia valido un prodotto però sono comunque delle mm, opzioni che eh, possiamo, delle scorciatoie che possiamo utilizzare per eh, dimezzare il tempo di posa sui nostri vostri capelli. Mm, ovviamente anche in questo caso dovete andare un po' a tentativi e capire qual è il tempo ideale per voi. Chi invece soffre di cervicale, sicuramente i tempi di posa delle ne non sono proprio una passeggiata e questo trattamento di bellezza per i nostri capelli potrebbe facilmente diventare un trauma. Quindi mm, provate a prendere questi piccoli accorgimenti che vi ho suggerito prima, quindi una mm, consistenza della, della miscela un po' più solida, quindi non, non così liquida, eh, di utilizzare il capello di lana anche, oppure uno di questi metodi eh, in cui andiamo a riscaldare la testa. Eh, sicuramente evitate favorevole, sapete che io sono contro qualsiasi aggiunta nel mix di erbe tintorie a parte l'acqua, quindi evitate oli essenziali, limone, aceto, altre meraviglie che, il cui profumo comunque potrebbe darvi nausea. Se avete i capelli lunghi applicate l'erbe tintorie anche sulle lunghezze, ehm, assicuratevi di appoggiare il peso dei capelli sopra la testa e non ehm, di lato, quindi in modo tale che il peso scarichi sul cranio e non sulla cervicale e um, un'altra cosa non meno importante è di assicurarvi di coprire bene, soprattutto adesso d'inverno, la zona qui del collo, quindi mettendovi magari un, un sciarpone di lana. Ovviamente queste scorciatoie che io vi ho indicato hanno i loro pro e i contro, quindi uh, il casco um, uh, professionale um, ti tiene fermo, mentre magari il feon che passiamo ogni 20 minuti, 30 minuti, ci permette comunque di muoverci o anche la cuffia mm, termica che si può riscaldare microonde può essere un'ottima soluzione, un ottimo compromesso per chi comunque dedica quel tempo in cui tiene in posa le erbe tintorie alle faccende di casa. E, ehm, devo dire che anche io oggi ho, ho fatto l'N prima <laughs> di filmare e ho diminuito il tempo di posa a due ore e mezza e vedo che i capelli bianchi sono coperti perfettamente come potete <laughs> vedere quindi mm, vi incoraggio assolutamente di sperimentare non avete paura di sperimentare mal che vada eh, dovrete eh, fare una nuova applicazione tra qualche giorno però almeno eh, sapete quali sono i, i limiti dei vostri capelli grazie mi fermo qui perché veramente sta diventando sempre più buio eh, vi ringrazio come sempre per ehm, eh, avermi seguita spero che il video vi abbia dato qualche spunto interessante eh, come sempre e, ehm, ricordatevi assolutamente di condividerlo con le vostre amiche, con le vostre eh, mamme, con le vostre sorelle e se vi è piaciuto e vi è stato utile mi raccomando lasciate un like eh, sotto il video proprio per condividerlo e per farlo arrivare a quante più persone che potrebbero essere interessate all'argomento e ehm, niente, noi ci vediamo nel prossimo tutorial, ciao!